fez chamando, fez fogo. bye. carro. Ah, eu falo, não adianta, não adianta falar Voltando, pai. Vai, vai. Come on, you're with me. Não tem granada. Pega a metralhadora, pai. Escada, escada, escada, escada, escada. はいはいあ一応国内バージョンと悪いあれあ赤いあげないはい我ン。放イ把枪。来给你，来给你，大兵。 Oh está bien. escondi atrás da parede aí. Dá mais um. Ó. Dá mais assim. pai. Ah, não, é? Tá aí, pai. Eu tô te falando. Ele tá escondido atrás aí do. moleque, ó. Vê se tem mais alguém. Ah, não olha por mim. Peraí, pai, vai devagar. Tem nada, não? Olha, volta lá pra sua posição. Volta. Aí. Posta aí, vê se você vê alguém aí. Olha lá, lá. Aí, ó, pai, reto embaixo. Aí, olha lá. Lá, parecendo um boneco aí, ó. Lá, tira. Dois, hein? tô não. Ah, tô. Tá. Oh. Ah. Carrega? Não tem mais carrega não, rapaz. Tem 73 balas pra um cara. Deve estar lá na escada, descendo na escada. Aí vai bem devagarzinho, pai, aí, ó. Bem devagarzinho. Isso, olhando em volta, por baixo, da escada. Isso, vai bem devagarzinho, dando a volta, olhando, vai. Tá bem baixo. Não, pai, mais pra trás, mais pra trás. Mais pra trás, pai. ele tá muito... Pai, presta atenção. Uma pilha de tijolo aqui, é, como é que é eu... eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu ele tá embaixo, pai, ele tá embaixo. Aí eu, eu tô em cima aqui, ó. Olhando na escada aí, se você vê movimento, você não fala. Ó, tá escada, escada, escada, pai, escada. Esquerda. Aê, passou. Aê. <laughs> Oh, tak.